Ey, yo'q he ey, bunaqa gap qilma, ko'chaga qo'yib solgan yo'llanmasin. Kel, mana bu o'tir. yo'q yo'q yo'q Yo'q, mana 20 kun o'zi yetdi. 16-da ketgan bo'lsam, 31-da keldim. Bir hafta uyda o'tirdim. Общий o'n besh kun e, o'n olti kuni <coughs> и yetti kun yigirma uch kun hop yigirma kun oddiy qilib chiqarib tashlaganda yigirma kunga хотя бы ikki million pul chiqarib bermaydi o'n uch soatda ana avansda dedi ana oylikda dedi mana nozopa esimizdan chiqib qolibdi dedi mayli sesika o'tibdi o'tibdi o'zimizni rais to'laydigan pulni bermayaptiku 60 min çıktı. Doğru yani milyon, 5 milyon kıberamız işte. Vada bu yana keçe anlatıydı. Odam toplaydı 10 milyon mu? Bana beradi dedim. Nozi pulunu vermeyapti, hattan beradi dedim. Ben birovga etmeyman, va'da ham bermayman. Etmeyman kichkina. To'g'ri. Pensiya bilan santakka kerakmiz. Santakka 10 million beradi. Mana beradi, umuman bermaydi. 15 million bersa, davlatni berayotgan formasini bermayapti-yu, Alo. ishlagan pulingni beradi. ha soni tiyilgani qarang suv yo'qding mana bundoq qilgani bilan o'ladimi o'shani infeksiyasi suv yo'q ustiga bundoq bundoq qilib qo'yishyaptida mana buni yurgimish mana dedim oddiy nositel o'zimiz ham bo'lib qolyapmizda masalan ha ho'p yo'q bularni deb tekshirmasa bizani hmm. yo'q formani qotirib bermasa na oylik yetinib bermasa telefon qilsa bular telefonni ko'tarmasa ha misol uchun oddiy kasal ko'rasiz qo'l yuvishga suv yo'q moshinada suv olib kelgansa, suv moshinada tashish mumkin emas yo' haqi 96 ani to'qson oltini nimaga beradi skoriyda patronaj qilish mumkin emas bo'lgan anaqa sanjar yo'ldashali yo'q u kim u samandar bor uni tibbiy xizmat xizmat ko'rsatish kerak unga aylanib ko'rib yuribdida mahmud hozir unga mana bunaqa qilishyaptida aylanib yurishyaptida yolg'on vizit manga prokuratura tekshirib kelib mani yomon qilganku anavi zam gilavvrachlarni olib borib tashlaganimga o'shanda aytgan bu degan faqat kasal ko'rinishga yordam berishga boradi kerak bo'lsa bolnitsaga olib boradi degan bu unaqa patronaj qilib uni hayron joyga olib borib piston joyga olib mumkin emas bu narsa degan mana ko'ryapsan mumkin ekanku mani oyligimdan bosib qolaman degan nima yetganman qildi aka man undan qarz so'ramayman man o'zimni pulimni so'rayapman ishlagan turibman yo'q man aslida man erkakman man javob beraman deganlar sanjar akam man javob beraman nozir opa qo'shimcha redvs qilib chiqarib beraman dedilar bir million yetmish to'rt ming ho'p olti yuz ming avansim bo'lsa to'rt yuz ming uchun man o'sha yerda chang yutib kasallik tepasida turib kelganim yo'q hozir yana komandarga telefon qilsam esidan esidan chiqib qolibdi hozir sizga tushuntirarkan deyapti alo o'yin anasi assalomu alaykum hozir nozobam charchab kerak emas boradi deyaptida ozodga kirsam man qarzim borda qarzchini tushunmayapti ikki oydan beri ikki yuz ming bilan bir oy ishladim forma so'rab tursan yo'q yo'lda anaqa sanalarga qarang to'qson yettilik bir yuz o'ttiz uch oltmish yetti qirq yetti o'shalar yozganda avansi kiyilmagan man kiyilganini kiymayman ana xotinim yuqtirib hozir mana u ko'pdan tuzalib komandar yozganni so'radi bunisi bunga sanjar ekan. quvonchga quvonchga telefon qilsang man bilmayman masalan sizlarni buxgalteringlar endi buxgalter o'lib o'ldi mana endi kim bir yuz o'ttiz uchlik bir yuz o'ttiz uch mana oltmish yetti qirq yetti ko'rdingku o'g'li analizi положительный chiqqan rabanchada yuribdi maskasi ham yo'q davron degan bor kim yo'q ko'rib yo bunda covid bor bunda nima desak olim aka ruxsat berdi bunga rais rab covidi bor odamga rayon больницasida aylanib yurishga ruxsat berib qo'ygan o'lgan xotinni o'g'li endi hozir buvisi yo buvisi yotibdida buvisi buvisiga qarab yurib reanimatsiyalarda yuribdi inson unda ikki yuz foiz chiqqan u kasal uni yetkazib beryapti o'sha больницаga kasal olib boramiz olib kelyapmiz eshik tagida turgan qotillar bormi ismi o'lchamam yo'q masalan mayli ho'p deylik ho'p deylik covidga bormagan shu kiyimni kiyib buni ichida ter kasali bordir boshqa kasali bordir suv yo'q bo'lsa buni sanitarkalar bechoralar yuvib yuvib ilib qo'yib masalan qilsa bu pis qilgan bilan ichidagi infeksiyasi o'lmasa u jonivarni o'sha eshikdagi xotinlar boru o'shalar aytyaptida mana yerda mana bu yerda mana bunaqa qilib yotibsizlar dedim mana yerda covid bo'lgan odam yuribdiku desam bilamiz deydi nima bilan qolsizlar desam ha rais ruxsat berdi olim aka kelib deydi и olim aka kim u odamlarni hayoti bilan o'ynashadi o'lsa o'lib ketar a deydi qo'yadi bu yog'igilar inson kasal bu yo'q oddiy kasal olyapti sovetga ham o'sha yerga tiqib qo'yibdi sovet boru umidani qaynonasini o'sha yerga qaynonasi emas ekan onasini onasini yotqizib qo'yganda ana davron degan nevarasi unda ham covid chiqqan bemalol reanimatsiyalarda aylanib yuribdi hamma anavini to'polon qilishgan ekan yo'q keyin salimni chaqirishibdida salim amma mana bunaqa degan ekan salim aytibdi taqibdi taq nima qilib yuribsan san bu yerda deb pechkariga olib kirib ketibdi qayerdan ko'paymaydi narsa o'tiribdi u kabinetida olim aka olib kelibdida yaxshilab qaranglar bu ham kasal buni ham davolaysizlar debdida o'zi kirmasdan orqaga qaytib ketib yuboribdi anavilarga qarizanlar unga farqi yo'qda endi o'zi davolanyaptida davolanyapti ani o'g'li tarqatib yuribdi kasalxonada man qarayapsan hali ham uylanmadingmi yo'q uylanmadim This is good. Karko olma. Bu köyde oğlum öyle.